қайырлы күн достар өздеріңіз білесіздер қазіргі таңда қазақстанда ә, тұтынушылық несие көлемі жылдан жылға айдан айға көбейіп бара жатыр қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше шамамен алты триллион теңгеге жуықтап қалған тек қана жеке тұлғалардың тұтынушылық мақсаттағы несиелерінің көлемінің өзі осындай бұл әрине ә, біраз көп сома ә, азаматтар несиені өздерінің тұрмыстық қажеттіліктеріне байланысты алып жатады кей жағдайда мынау бизнесте жүрген кісілердің өзі жеке тұлға ретінде банктен барып несие алу олар үшін сол тиімдірек заңды тұлға ретінде несие алу бұл біраз процедурасы ұзаққа созылады және біраз ә, барьерлер бар құжаттар тұрғысынан бұл енді басқа әңгіме қазіргі біздің айтайын деп отырғандығымыз жеке азаматтардың несиесіне байланысты несие беру кезінде банктер көбіне скорингтік модельді қолданады скорингтік модель дегеніміз бұл азаматтардың жеке бас тарихына қатысты кез келген дерек ол ер ме әйел ме ол қайда жұмыс істейді еңбек өтілі қанша қандай айлық алады әлеуметтік желідегі парақшасын қалай жүргізеді қандай да бір экстремистік қылмыстық топтарға мүше ме мүше емес пе жалпы өмір салтын қалай жүргізеді кімдермен араласады ә, бойдақ па үйленген бе осының барлығы банктің несие беру кезіндегі ескерілетін факторлар яғни бұның барлығын қандай да бір банктің қандай да бір маманы жеке тексеріп қадағалап отырмайды бұл автоматты жүйе өзі іріктеп сұрыптап сол адамға несие беру керек пе жоқ па деген жауапты шығаратын болады кейде ә, несие төлемін кешіктірмейтін ә, банк алдында өте тәртіпті клиенттердің өзіне былай айтқанда отказ шығып жатады ал кейде ә, жұмыс өтілі енді ғана басталған несие тарихы аса бай емес адамдардың өзіне несие беріліп жатыр сондықтан бұны ә, жеке адам шешпейді бұны компьютер шешетіндіктен осындай ә, жағдайлар болып жататындығы рас әрине ол кезде ол азаматтың ә, тәртібі ә, банк алдындағы тәртібі қаржылық тұрғыдағы мәдениеті өте жоғары рөл ойнайды әрине біз жаңа айтып өттік ол адамның жұмыс өтілі қандай айлығы қандай Ә, айлық шығыны қандай соның барлығы банк есептейді бірақ осының барлығынан биік тұратын ә, фактор бұл несие тарихы несие тарихыңыз қаншалықты түзу болса ә, несие алу мүмкіндігіңіз де соншалықты жоғары болады бүгін біз сіздерге несие тарихын қалай алу керектігін түсіндіретін боламыз оның жолы аса қиын емес ә, біздің жағдайда екі нұсқасы бар бұл біріншісі егов kz электронды үкімет порталы арқылы алу екіншісі бірінші несие бюросының ресми сайтына кіріп осы несие тарихын алу несие тарихы құжатында сіздің осы hmm, қаржы секторына кіріскен кезден яғни ең алғаш қандай да бір несие алған кезіңізден бастап қазіргі таңға дейінгі барлық мәліметтеріңіз тіркелген ол жерде бөліп төлеу яғни рассрочкамен алынған тұрмыстық тауарлар болсын ақшалай қаражат түріндегі несиелер болсын барлығы ескеріледі несие тарихын жылына бір мәрте тегін алуға болады ал егер екінші рет алатын болсаңыз онда төрт жүз теңге көлемінде ақшасын төлеуіңіз қажет болады электронды үкімет порталына ә, кіресіз кіру үшін мінекей аус деп басталатын кілт түрін таңдаймыз одан кейін өзіміздің құпия сөзімізді енгіземіз азаматтарға және бизнеске деген алғашқы басты бетінде бөлімдер тұр соның ішінен біз кеден және салықтар деген бөлімді таңдап аламыз кеден және салықтардың ішінде бізге керегі экономика және қаржы оның ішінде бізге дәл қазіргі керегі дербес несие есебін алу мінекей мына бөлімге кіріп әрі қарай онлайн қызметке тапсырыс беруіміз керек жаңа ашылған терезеде біз онлайн сұрауды басамыз мінекей бізге жаңа бет ашылды барлығы дұрыс толтырылған енді келесі қадамға өтеміз келесі қадам бұл сертификаттың деректерін енгізу сертификатты таңдаймыз бұл сертификатта енді RSA деп басталатын сертификат түрін енгізуіміз қажет сертификат таңдалды деректер енгізілді ары қарай қол қою ал өңделудің жай күйін мінекей мына көрсетілген сілтемеге басу арқылы тексеруге болады сұранымдар өңделетін бетте мінекей бірінші кредиттік бюроның дербес несиелік есептемесін онлайн алу деп жазылған сұраным өңделді деп тұр қазір бұны ашып көрейік сіздің дербес несиелік есептемеңіз дайын деген жазылып тұр яғни ашуға болады сіздер де бұл мүмкіндікке жедел әрі ыңғайлы тиімді жолмен осылайша қол жеткізіңіздер несие тарифін алғаннан кейін ә, сіздер сол ә, жердегі мәліметтерге қарай отырып ә, банкпен қандай да бір диалогқа бара аласыз ә, және соңғы жаңалықтар бойынша несие тарихын даулауға да болады яғни банктер сіздің ә, мәліметтеріңізге қатысты қате деректерді енгізіп қоюы да мүмкін сондықтан өзіңіздің несие тарихыңызды алып алыңыз өзіңізге және оны өз пайдаңызға кез келген уақытта тиімді түрде пайдаланыңыз